At saka Ang bayad, possession. Oh, naku. Possession. Ay, wait lang ma'am. Mm. Ano muna kita ma'am, isi-search. Okay, sir. Oh, stage ka, Apo. sir. Kailangan mo ako labas. <laughs> Ah, ah, pilay-pilay. Okay, sir. Paki-boss na lang po ng ano? ng Zelda. Ay, dito tayo dadaan, sir. Ah, I'm re- removing your radio. Ah, tinatanggal ko yung radio mo, sir. Di ka pwede mag-radio. Five ba, oh, sir? No, oh, sir. Nagraradyo ka, oh, sir. Tinanggalan kita radyo, Ay, sir, eh. Tinanggalan na nga, sir, eh. Oh, Ay, ma'am, pala. <laughs> sir, well, okay oh, pa. Bukas ko nung pinto sa likod, sir. Ako ma'am, di pwede, ma'am. Ah, di pwede. Ba? Iniipis ako, ma'am. Hindi. Iniipis ako, ma'am. Iniipis. Iniipis din ako, sir. Ah, dali, sir. Buksan mo na. Paras mo na. Eh, okay lang ako. okay lang sa akin, kriminal na ako. Wala nang mawawala sa akin, sir. Eh, basta... Eh, ma'am. Ako, mawawala ako, ma'am. Paano eh, ba yan, ma'am? Eh, dadamay na kita. Naku, ba't mo kayo dadamay? Eh, syempre, wala bang pure life, sir? Ayaw mo itong buksan, sir? Eh, ako, okay lang mamatay ako. Criminal ako. Eh. Sir, ano? Baka naman nagra radio ka, sir. Tinanggal lang kita radio, hindi ah. ma'am, hindi ma'am. O, oh, buksan mo to, sir. Hintayin kita. Di talaga pwede Ayun, ma'am. oh, may kasama ka na. Nakita ko no. Oh. Saan ba ma'am? O, oh, sir, huwag kang puputok, sir. Naka-hostage ko to, sir. Di mo ba mahal tong katrabaho mo? Ay, nako. nag radio Paano nangyari yun, sir? Ay, hindi, ma'am, hindi, ma'am. radyo to, sir. Ah ma'am, bago kayo tinang bago ko bago mo ka- ako tinanggalan ng radyo ma'am. Hindi, Eh, hindi, sir. nagradyo na ako ma'am. Eh, sir, di niyo ba mahal tong katrabaho niyo, sir? Ah, mahal ma'am. Oh, sige, Veron sige, Sige, Sir, bitawan niyo bubong. Hindi, bitawan niyo bubuksan ko pinto. Hindi, hindi. Usapan na lang natin. Eh, bitawan niyo muna. Bigyan niyo ako sa sakyan. Naalis ako. Walang mas... Hindi tayo magkakasakit. Aray ma'am, masakit ah. na yung leg ko ma'am. Wala akong pakialam. Ako nga, makukulong na eh. Sir, ano sir? Criminal lang yan ma'am. Eh ako sir, criminal ako sir. Criminal lang yung pagkasakan sir eh. Eh ito, polis to. Nako. Pagpapalit yung babuhay nito sa akin. Sir, patakasin niyo na ako, sir. Oh. Ano ba yung kailangan niyo, ma'am? Eh, gusto ko lang ano ba kailangan? dito, tsaka sasakyan lang, yun lang. Nasakyan? Oo. Sige. Eh, habulin niyo na lang ako, sir, para wala nang sakitan. Ano kayo ba yun? Dito. oh, sige. Eh, siguro din yung, yung ano yun, sir, kasi kriminal ako, okay lang mamatay ako. Eto, hindi. Polis to. Wait lang, sir. Wait lang, ma'am. Wait lang. Wait lang. Bibigay namin, ma'am. Ayun, sige. Bibigay namin demands mo kapalit sa ano. Okay, sir. Okay. Eh, wala kayong magkakamali, sir, ah. Uluan ko talaga to. Dito, dito, ma'am. Dito, ma'am. Love. Dito, dito. Sige, ah. Pa naman dayain nyo ako, sir, ah. Ay, wala po. Hindi, hindi kami nagdadaya. Ganda pa nga ng sasakyan na pinili. Anong sasakyan, sir? Raba lambo Raba lambo dyan? Ah, Mercedes, Mercedes. Mercedes? Ay, ang ganda. Yan ang bilis ka lang, oh. Eh, parang lugi ako dyan. Nasa loob. Di ko mabubuksan yung gate. Ah, bubuksan namin yun. Ayun. Yan, unlock na, unlock na. Eh, susunod Tawal Tawag rin, eh, ma. I-search mo muna bago mo, ano, bago mo ikulong na, sir. Teka lang, nawa, i, ano, nakasara eh. Baka ilak nyo, ah. Ah, hindi yan, hindi yan. Hindi na yung malalak. Para ma'am, baka ma'am. Kaya, sir. Yan, Ano, labas ilalak, mo dito lalak lang. namin ha. O, Ilalak di na yan, Hindi, labas Hindi mo na dito, labas mo dito para sure. I love my life. I love my life. Love nyo pala life nyo, ma'am eh. Eh, syempre. Ito ang pinakampalpak na nagawa ko. Ay, at least lesson learned. No, sir, no, lesson learned. Tama, tama. Parang, parang may nakaabang na dito, naririnig ko. Ano yan? Sir, ano yan? Ba't may nakaabang? Yan, ma'am. Ay, naglolokohan. yan, Diyan, diyan, diyan. Eh. Naglolokohan yata tayo, sir. Barang Ah, bitawan mo na, ma'am. Nandito na yung sasakyan. Eh, ay, eh, sir. Ako, wag Andiyan na, o-offer niya ma'am. Eh. May offer na, ma'am. Eh, grabe naman din may offer. May katabi akong sasakyan ng polis. Ano kaya yun? Offer. Ayan. Oh, sige, sige. Pwede na dyan. Tara, pop. Bid mo na ako, ma'am. Putang ina! Dami ba? Bugok! Gago, wala akong seatmate. Putang ina! Putang ina mo! <laughs> Ay, teka, meron akong daan dito. At bugok. Putang ina mo, sira! Gago, sira! Gago, sira yung car! Ah! <laughs> Ma'am, taas kamay, taas kamay, ma'am. Taas kamay. Bababa muna, bababa muna, relax. Taas kamay. Oh, ito yung ulit. Ah, Gagawa, stage yun na naman, oh, stage yun na naman. Uy ma'am, okay. nakapostas ka, ba't ka ng TTH ma'am? Power gaming yan. Hindi, napindot ko bago ako iba, iyan, ano ibaba. Haha. ba't di ko makansel? answer ko, ay, nainalis ko, nainalis ko. Ganda ng ko kotse, di ba? Diba? Ang ganda ng kotse, di ba? Takan niyo ako dun ah. Ang ganda ng kotse. Ah, ma'am, you have the right to remain silent anything you say can include your silence in a court of law. You have the right to have an attorney if you can afford an attorney. The Presa City will provide for you kung may naman. Okay, you understand the right that I have just read to you? Yes, sir. Research lang kita ah. Ayun, sinerge din, finally. <laughs> Yari yung pulis na yun, no? Yari yun. Diba, sir? Ang dami kong baril. Eh, hindi ako sinert sir eh. Yari yun, no, oh, baby? Uh, sabi mo, lesson learn yun, sir. Eh, lesson learn yun, sir. Ako. Asar <laughs> ah, yun, no? Oh, pahiya. Talaga, pahiya yun, pahiya yun. Pahiya yun. Admiral tong, admiral tong huli sa akin. Sabi mo, sir, tinuruan ko na ng leksyon yun, sir. Sabi mo, ikaw ba yung na-TH ko kanina, sir? Ah, hindi ako yung sir. Ay, ah, ma'am. Ginawa ko lang yun, sir, kasi hindi niya ako kinuha ang baril para alam niyo next time. Nako, patong-patong nakasa mo, ma'am. Ay, eh, okay lang, sir. At least yung pulis niyo, ano, may matutunan. Search muna, bago ko lang. Eh, makalimutin yun eh. May Alzheimer's ah, sa, eh, sa atin. Eh, pwede yun, sir. Eh, kung napatay mo siya. Ano Bandayan yun. Sakay, sakay. Wala na sakayan. Tagila. Ay. Dilipag din. Sir Agila. Ano wala? wala? Hmm, lumipad na Tama, seatbelt na po kayo ah. Hindi ko nautakan ako dun ah. Okay na sir, okay na sir. Nararampa ko sa ano eh, kung narampa ko yun, putang ina, baka nakaligtas ako no, baby. Ang pangit, pangit ako, chin, binigay niya sa'yo? Oo, ang pangit. Ilang demand ba? Ilang demand ba pagka hostage? Dalawa lang eh. Bala ko sana papatayin ko na lang doon kasi walang trail. Un unreal, un yung ginawa nila ng pagpangkasyo, unrealistic yun. Kasi binangga ka, tapos maharap-harapan. May rap ka kagad ng harap-harapan. Dapat pinatay ko na lang yun eh. Hindi ko kasi pwedeng patayin, eh, marirelease lang eh. Mamamatay din ako eh, no? Pero okay lang din kasi at least na paya siya. At least earn kasi yun, mga police isang malaking kahihiyan yun, baby, pag ganon. Oo. Oo, naramdaman ko yun yun. Isang malaking kahihiyan yun. <laughs> Patong-patong aso ko, sakto eh, maligo ako. So, sabihin mo, sir. Sir, may black eye ako. Eh, sabihan, sabihan mo na, sir, yung iba. Sir, sir. Sir, may black eye ako, sir. I shall return. <laughs> Nako. I'll be back. <laughs> In the Ayan, prison. sa baba. Ako, sir, Ako, babaril ka, ma'am. Pagalitan mo yun, sir. Nababaril dun, sir. Bawal yun, ah. Ginawa Hindi, firing meron range. Tra- fire. Merong firing range dyan, ma'am. Meron ba? Ah. Eh. Kahit wala, eh. Alam ko, wala, eh. Eran. Wala! Ma'am! Oh, kamusta? Ikaw, ma'am, ha? Kina mo yan, ma'am. Ah, Basta Nako, ikaw tataas Mama Franz ano, dito, ano? Huwag ako sabi, Ako, Sir Felipe. bagok ka, sir. Ay, charot. <laughs> Nako, disrespecting oh. mo pa Eh, disrespect. yan. Okay lang, basta i-rank down nyo yan. Hindi ako Tama, eh. i-rank down? Ay, di ako sinearch eh. Ay, officer, doon ka man, officer. Sige. Hindi mo, mami. Nabayas, nabayas, nabayas. Mo sa akin, no? Hmm. Ay, sir, okay na. Para yan, sikip na po, sir. Natatakot na sila, baby. Hmm. <laughs> Ah, ito yung magiging kaso mo, ma'am? Okay, sir. Ah, yung kaso mo dun sa, ano, jewelry. Jewelry, I mean. Ah, officer, na-find mo na ba ito yung kaso niya sa jewelry? Hindi pa, hindi pa yan. Ah, okay. Ano mo, meron na na, baby. Meron na. Alam ko, pinay na ako, sir, kanina. Search lang ko. Ah, hindi pa daw. Yung bagong kaso pa na lang. Hindi. Eh, di ko ma-check kasi naka- May na-fine ka na ba? May na-fine na ako para ito. Wait lang, hanapin ko muna. Okay. Grabe. Ah, ito yung magiging kaso mo, bagong kaso mo. Oh, yay. Ang na nangiinis pa yun. Sir, pang i-boombox. Parang hindi ako mabud. Ay, yung murder of Ah, oh. Yun yung nakaso ko sa kanya. Yun lang, yun lang. Sir, sir. Yun po, opo. Sino yung Leo? Eh? Hindi ko pa ilala. Okay. Sir, sino ba yung Leo? Eh? Ano, ano, ano? Leo? Ayun, Meaning? Ah, meaning? murder of Leo. Eh, wala naman ako Leo. Ah, meaning yan, ma'am, ay yung mga alagad sa batas. Baga. Mm, ah, L-E-O. Ganun po ba? Yep. Ganun po. Ano ba Apa. ibig sabihin na L? E Ah, ito yung main customer, ma'am. Brandy. Brandy siya nga from city limits. Ah, meron ka bang firearm ah, license mo? Siyempre, meron na ako, sir. Okay, titingnan ko na lang. Okay. Pa- Pwede ko ba pakita? Paano ba yung key? Yung mga license. Ah, hindi mo nakita ipapakawalan na. Oo, damot. <laughs> Dito pa. Baka bugbugin mo ako dito eh. Hindi, sir. Wala nga. Ay, bigyan akong ano. Ah, wala kang license, ma'am. Wala ba? Ala, naiwanan sa Wala kang... Ako. Dapat, ma'am. Dala-dala mo yan. Ay, Asan kita ng no firearms license? Ginawa mo ba yung boombox ko? Ah, negative. Ah, okay. Nakadaywa mo sa jewelry. Ay, oo nga. Inaniwanan. At... May nakita akong ano, energy drink sa ano ma. Police energy drink sa pulsa ma. Ay, sir, binigay ng police. Naka. Pwede kunin. Kasama ah, dyan, possession ng paligal, illegal substances. Inumin kasi eh. Nako. Hindi di, pa, di authorize yung ano. Di authorize yan sa civilian. Anong kaso nun, sir? Possession ng illegal substances. Illegal substance? Di naman And, yun. Di Ah, uh, kahit na ma'am, pati nga police armor possession na. illegal I-google ko po kung ano po yun. Okay. So, I'll kidnapping o padali. I'll call my Ah, wala tayong available na attorney mo. Hindi. Ah, at kidnapping ng Panelio. After I shall return. Okay. Okay. Eh, kung meron kang reklamo, ma'am, punta ka lang dito sa TV at okay, behind sir. yung reklamo. Yes. Okay. I will file, ano. Case of you. Paano naging drugs yung drinks? Dami mong kaso, ma'am. Meron pa sa traffic offense rin. Meron. Eh, dagdag mo na lahat, sir. <laughs> exceeding of uh, speeds over 30 miles per hour. Kasi bilis ang takbo mo dun, mama. Being pretty, sir, wala. Naka. Pwede rin. And... Putang na kaso, dami po. <laughs> sir, sir. Sir. Meron ka bang license, ma'am? Nang ano, sir? Sakyan? Meron Drivers. Okay. Sir. Ano yan? Dapat pagalita mo yun. Ah, papanish ko mamaya. Nice, nice. Sama mo kaya sa akin, sir? <laughs> no need na, ma'am. Sige, sige. Ah, ito din yung kakasa ko sa'yo, illegal driving off-road. Kasi yung, ano mo, ma'am, yung tinalunan mo, nako. Hindi naman kasada eh. Ikaw din, sir, eh. sumama ka eh. Eh, inahabol, inahabol ka namin, ma'am, eh. Bilis ng takbo mo, ang paggewang-gewang ka pa. You chasing me. And disrespecting of Panelio, ma'am, kasi okay, mo bugok yung pulis na yan. Okay lang, sir, to naman. Ah, pero sir, paano okay. magiging disrespect eh, kung totoo naman yun? <laughs> eh, kahit na ma'am, eh, may respeto naman yung officer sa'yo. Okay Tapos, lang, okay lang. Hindi, pa rin siya. Hindi, okay lang, sir. Eh, I'll go to PD later. Okay. So, makukulang ka na ng labing tatlong taon? Ang ah, sabi ba ng 20, sir? <laughs> ano, sir? Ano ma? Okay na yun, sir. Gusto mo gawing 20? Hindi, joke lang yun. Hindi ka mabiro. Ay, naka. Ah. Ah. Ah. sir! Ah, Felipe, ano muna siya? Jail mo muna siya. Ano ano yun sir? Hindi ko rinig, hindi ko 13 years. <laughs> Kasi niya ay dahil din ano. Oh, ano yan ma'am? Okay lang yan, okay lang yan. Hindi na uh, gas lang naman yun. Dunugin ko na yung sarili ko sir. Dunugin mo na ma'am. Okay ba rin sir? Ay, gatig. Sir, try ba rin? Ayan yan, sir, yung player. Agad yan. Sorry. 13 minutes ba, sir? Sir, yung player, paki, paki dito. Sir, okay na sir, yung player na lang. eh, sir, bigata drinks. Try mo yan, sir. Maganda yan. <laughs> sir, sir, bibigay ko sa'yo. Lapit ka, sir. Sir, yung isang bully, sir. Sir, ka, dali. Ibibigay ako sa'yo. Dali. Sir. <laughs> sir, please, naibibigay ako. Ito, yung sa likod. Sir, bahala ka. Ayaw mo. Sarap to. Lalagyan <laughs> mo na akong gas dito. Lalayo ako. Mababayin ba niya ako pag malayo ako? Ma'am! sir. Dahil sa ginawa nyo, ma. Ay, ah, yes, sir. Ito makukuha nyo. Okay. Wow, picture! Pwede ba kayo?